Mapy myśli. Używam ich od wielu lat. Opowiem Wam dlaczego, jak i w jakich sytuacjach. Zaczęło się od tego, że wróciłem z konferencji i nie mogłem rozczytać swoich notatek. To był impuls, poszukałem czegoś lepszego. Parę książek, poszukanie w internecie i już wiedziałem, że są mapy myśli. Bardzo proste. Wystarczy na środku kartki myśli centralny obiekt, używając kolorów, pozostałe punkty wyraźnie pisać i przyporządkować do centralnego obiektu. Kiedy to się przydaje? w bardzo różnych sytuacjach. Przydaje się do tego, żeby notować, żeby uporządkować myśli, zrobić zarys dokumentu, żeby zrobić burzę mózgów. Czasem notuję właśnie kolorowe mapy myśli, czasem jednobarwne długopisem, czasem używam software'u Xmind, na którym zrobiłem tą prezentację, czasem karteczki post-it na flipcharcie. Czyli reasumując, centralny obiekt piszesz wyraźnie, wiążąc tym centralnym obiektem, używając kolorów. I to cała filozofia map myśli.